Hemen lanean hasi nintzenetik, lanera joateko gogorik ez dudan guztietan etxetik egiten dut lan. Gainera, ahutsi izango balitz, egunean zehar nahi dudanean jarri naiteke lanean egunaren bukaeran eginda dagoen bitartean, ez dago arazorik. Ni? Aspertu? Lan honetan ezin izkoa da. Egunero ateratzen dira argira teknologia berriak, eta noski, gu gara adituak izan behar garenak. Beraz, hauen funtzionamendua ikasten bakarrik eguna joaten zaigu. Noski, ez da aipatu beharrik mundu honek dakarren konplexutasunaren ondorioz, ekonomikoki oso ondo saritzen digutela. Ena aberatsa, baina naiz gaizki bizitzen gutxi dira ezagutzen ditudan enpresak horrelako baldintzak eskaintzen dituenak. Honek noski interesa asko pizten du eta gogor egin behar da sartzeko. Baina behin barruan zaudela errege bat beste dela sentiarazten dizute.